day ng paggawa ng bahay so tara punta na tayo sa site ito muna sasakyan natin ngayon mahal ng gasolina sikret na muna tayo dahil magbili ng gas so guys tara dito na naglagyan na si tatay si tatay ng mga tao niya dito bali lima silang gagawa trinabaho ko ng dalawang araw doon pero since nandito na sila sila na magtutuloy medyo dito na lang din ako hindi na siguro ako gano'ng tutulong kasi baka panggulo lang ako sa kanila nakastore ko lang sa trabaho dito puporma na rin sila tuloy naghuhubay napaready na yung mga ng bagay dito sila nagbabali ng bahay nag uh, dito kukul man ng bakal bago mag sa dalawa bali naghahanda na sila ng poporma kapoporma sinusukat na nila para makaporma na sila unahin tong poste na buhusan ito lang talaga mahirap maraming ugat lalaki Kil aja dagangan nang. Lumalaban na yun. Tumatalbog. Lumalaban yung lupa eh. Tumatalbog. Kaya harap silang magkuhan. Okay. Parang na dahil darap na. Shane. Yan guys, naghahanda na sila ng kwan. So, niya kasi nisimulan na nila magbukas sa mga footing niya Ayan. Ayan. Ay, sorry. Ha? Nakatulong ko ta? Oo. Sige. 2,000 years later. Ayan o, oh, nakabuhos na sila ng dalawang poste. Ayan. Ito na lang siguro buwas. Tapos yung balikon pala to. 1, 2, 3, 4, apat na poste rito. bali 12 poste yata ang gagawin nila 3 meters dito dun yan saka dun tapos dun sa kabila pa mahaba-habang matatagal na trabaho rin ito yan tapos na lang nila tuloy nila bukas 哎，这么晚。 Huwag na, huwag na. 2,000 years later. pagkaan araw ng paggawa ng bahay bali ito na yung naging improvement niya ang layon una pangalawang araw na ako pala yung nagbukay bali ito kaanim na araw na nila dito basta <clears throat> ah, tignan nyo guys ito yung inukay ko noong unang araw yan una pangalawang araw yan yung green ko nilagyan na nila ng poste tapos yun na sa katlong araw yan nagdatingan na sila bali lima pa lang sila noon eh tapos nung pang-apat na araw yung anim na sila para mabilis-bilis ng trabaho well ito na yung naging development niya yan di ba yan, yan lang yung nakukay ko dati ito na nilagdag yan. yan bali ito lang medyo talaga natagalan sila doon kasi ang laki laki, laki pala ng puno kapal kapal ng ugat sa ilalim yan dito sila natatagalan talaga kung wala sana to dire diretso yung trabaho yan so tignan nyo yan pwede na siguro pag napaabot nila pang around 6 feet yata sisimulan na nilang magbuhos dito sabihin po pormahan na nila to bubuhosan na nila to bali ganito na yung ginawa nila hinuli yung beam kasi medyo nagtitipid ako sa kahoy pero okay naman matibay ito matibay naman doon yung result kaya na ganun yung sinabi nilang inipit yung iniipit na lang yung forma sa mga pader kasi makakapal naman itong bakal na ginamit eh saka naka standard yung spacing ng mga kanya ayan bali pang anim na araw nila dito video natin uh, salamat nga pala sa panonood ng last na upload natin sinimulan namin itong bahay sana uh, patuloy sana panoorin ito uh, yeah, dito may so hanggang dito muna guys uh, thanks for watching last na upload natin